ou de actuar. Esta xente, esta xente nova é xente de acción. A nova irmandade nacionalista somos xente de acción. E somos xente que amamos este país e que amamos a vida con dignidade neste país, compartida co resto dos povos do mundo. Non vamos renunciar. A política, igual que a acción social, son actos de amor o noso, isto que estamos facendo, isto que fai esta xente nova, isto que acabades de ouvir, isto é defensa da vida. O de Gallardón é maltrato ás mulleres, hai que chamalo polo seu nome. O vosso permiso a usarlo da vosa confianza, vou rematar xa e vou dar paso ao, ao acto central que estaré desexando poder disfrutar. Pero eu quería pedirvos permiso, espero que me concedades, para pôr en práctica persoalmente isto que vos dixen hai un momento, a acción política e a acción social son actos de amor. Eu aprendí a amar este país a través da voz da persoa que vai falar a continuación. É algo polo que estou e estarei eternamente agradecido por terme aberto as portas. Querería un acto íntimo máis que un acto profuso en calificativos que estou certa que todo o mundo estará sobre el mellor do, dos que eu poida decir e ese acto íntimo que quero compartir con vos é dedicarlle un poema de Ramón Cabanillas un poema que Ramón Cabanillas escribiu nos albores do século XX para o movimento agrario e anticacequil galego que para mí reflicte, representa o máis fermoso do seu pensamento útil e necesario para este país e a súa xente. O poema di Irmáns, irmáns galegos Desde Ortegal ao Miño A polla do Pouciño pagamos realidade Que deixa a vida pobre cobeira da canalla A aldea que traballa Disposta para lutar Antes de ser escravos, irmáns Irmáns galegos que corra o sangue a regos desde a montaña ao alto. Ergámonos en medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns e herexes puxe, o redentor empuxe da alma regional. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos dende a montaña Delantes mortas que esclavas, delantes mortos que esclavos. Con todas y todos vos, favor portavoz nacional la nueva Asamblea Nacionalista, José Manuel nacionalista e de esquerda que, como seu nome indica, nace para anovar a cultura política, para anovar as relacións entre a sociedade civil e a instancia política, para proxectar un proxecto político concebido, e enxendrado no seo do povo, a nova irmandade nacionalista, a nova irmandade que son seu propio nome fai referencia tácita ao momento histórico en que o máis lúcido da cidadanía galega o conxunto de cidadáns autodescolonizados a comenzo do século XX deu o paso de facer explícita a condición de nación do noso povo e fixo explícita a reivindicación dese povo como unha nación e, polo tanto, explícitamente se declarou nacionalista. Estou me a referir, naturalmente, ás irmandades da fala da que surdiu a xerancia nos, da que acabaría surdendo o Partido Galeguista da República, da que loitou por este país como non loitou outro outra forza política. E, e nacemos coa vocación, ademais, de que esa irmandade se extenda, vertebre e artelle a todas as cidadanías do común de todos os povos do noso espacio, da nosa contorna. Nacemos coa vontade de que este deseño, esta nova realidade que xa tan ben explicaron todos os mozos e mozas que aquí están, demostrando que nós sí que queremos facer emerxer un liderazgo plural y colectivo que va a ser por relevo de generación para que él y ellas tomen por relevo nuevo punto histórico que está comenzando. Pues queremos agradecer a presencia, la aceptación los convite para asistir aquí, de izquierda a Versalles de Euskal calquer casta de mimetismo, mas en troques somos conscientes de que compre aprender as leccións que non recibimos polas experiencias de outros povos. Esa nova esquerda versale foi capaz de vencer un drama, unha tragedia, un trauma brutal que neste país afortunadamente non tivemos que o trauma causado pola decisión da Oita Armada foi capaz de curar as feridas, foi capaz de inserir a distintos sectores populares, foi capaz de artellar o que hoxe é a maior. Ese exemplo de un ser moi importante. eso o que se forxou como sorto, como bildo, agora como a maior, nin ninguén vai ter a ousadía de dicir que é menos radical que a esquerda versal histórica do País Vasco, que é histórica de Euskal Herria. E que a veces pasa ao revés, cando se invoca unidade, é para establecer un pensamento único no que calquer discrepante non ten lugar e naturalmente esa unidade invoca para amansarse e aceptar unha serie de cousas que os nacionalistas nunca aceptamos. Vou vos confiar un segredo. persoal, pero antes quero tamén agradecer a presencia do Bloco de Esquerdas Portugués, esa organización que tamén surgiu que se instalaron os estados de a surgir con xente que estuvera no Partido Comunista Portugués, con xente que estaba a outras esquerdas, nunha especie de arquipélago das esquerdas, e que foron capaces de pasar da UEDP da Unión Democrática Popular que foi o seu xérmolo a construción do bloco esquerdas que sí que leva unha trayectoria de nova cultura política, de nova maneira de entender a esquerda e de maior radicalismo ante todos os problemas do que tivo ninguna esquerda popular até agora. E non faltaba máis. faltaba máis que non mencionase tamén a aceptación de Convete e a súa presencia de representantes WP Palestina. Y eh, quiero aprovechar el nombre de la nueva sexista, racista e xenófobo de Israel que non ten nada que ver con a diáspora do povo xudeu sacrificado noutros decenios, senón que é a expresión dunha visión deturpada e absolutamente paranoide de calquer caste de nacionalismo, ese povo xudeu é o propio que dentro de Israel as clases populares están a padecer a autocracia de quen se disfrazan dun Estado democrático para esmagar os de dentro cando son de baixo e para continuar unha guerra colonial unha guerra de exterminio contra o povo palestino que comezou en 1948 e que agora, aproveitando que os focos do importante de importancia da central de atención mundial son o que está a acontecer en Afganistán, o que está a acontecer en Irak, o que está a acontecer en Siria, están aproveitando para intentar levar a cabo o que Ben Gurión non chegou ainda a levar a cabo no sur de Palestina, os únicos renuncios que quedan, sexa Gaza, sexa os outros. E, polo tanto, nós estamos plenamente solidarizados con o povo palestino. E outro tanto, quero decir, a respeito do povo saharaui. En Brasil, o campesinado revolucionario organizou un movimento increíble que siga a loitar por unha auténtica reforma agraria en profundidade que o movimento nos enterra os labregos e labregas os campesinos en que son outro exemplo O povo saharaue é hoxe un povo sen terra, un povo expulsado do seu propio territorio, un povo condenado ao exilio permanente coa complicidade do Estado español que non resolveu o problema cando podía e debía nos anos 70 e coa complicidade de toda a chamada comunidade internacional, a comunidade dos sátrapas das grandes institucións de poder internacional que evidentemente non queren meterlle man ao problema porque sei que Marrocos é moi importante xeo estratégicamente e entón resulta que o povo saharaui ten que seguir condenado ao auxilio permanente e ao desamparo total. Pero dito isto, eu quero retomar o fío da miña intervención esta anova nova que, que está acabades de percibilo é a irmandade dos máis novos, dos mozos e as mozas que xa están a anovar a nosa cultura política cos outros novos, máis veteranos e curtidos que recuperamos os polvos e a delicia do combate emancipador coa enerxía que nos transmite esa xente moza decidida a construir un outro mundo non só posible, senón absolutamente necesario e que ineluctabelmente virá a empezar polo mundo que é Galiza, como decían moi ben os nosos devanceiros da xeración nos que nos decían ti dis que Galiza é pequena, pero Galiza é un mundo, en este mundo é onde poderemos empezar a proceder a nosa contribución aos procesos de emancipación de toda a humanidade. Grazas a todas e a todos vos. Eu sempre tentei, e case que sempre a conseguir, ser absolutamente sincero. Sempre quixen decir o que pensaba. E logo sempre procurei facer o que dicía. E eu quero decirvos que levo unha tempada en que pasei por un proceso de análise, de diagnose, autocrítico e avaliativo no que a miña preocupación medraba día a día na que eu xa chegaba un momento que non sabía se o rol que me atribuíxedes e que non merezo pese a todo o que digades porque é importantísimo, insisto, en que a nova esa hermandade nacionalista sexa realmente unha floración da cidadanía en pé e, polo tanto, ten que haber unha constelación de polos de referencia e non un polo único. Oxe, sintome reconfortado, despois de verbos, e despois, sobre todo, de escortar aos mozos e ás mozas que falaron e que xa vos expuxeron o noso programa fundamental, os nosos principios éticos, ideolóxicos e políticos. Eu só podo asumir ser a vosa voz e non a miña propia. Eu só podo asumir ser o vosso espello e non a miña imaxe. Ser un compañeiro na promoción dun liderado plural e colectivo e ser unha man tendida ao relevo no novo ciclo político que está a comenzar. E estar eu na encrucillada da vosa universidade converxente no novo proxecto común. Un novo proxecto común un novo proxecto común que ten que ser de e para a maioría social da nosa nación, como xa dixeron as señoras na súa dobre condición de povo galego soberano con dereito a decidir, a autodeterminarse, por tanto emanciparse, e no seu caso, a formar un Estado independente, se así o queres o povo galego, e na outra condición de común cidadán con dereito ao benestar. Un novo proxecto común cidadán galego para unha maioría social que está integrada por xentes que viven primordialmente do seu traballo, na súa diversidade de formas e manifestacións deso que é traballo, desde o traballo asalariado da clase obreira, o traballo dos outros traballadores asalariados de servizos, do funcionariado, o traballo do campesiñado, dos labregos, dos mariñeiros da costeira, o traballo dos autónomos, o traballo dos que rexen pequenas unidades de produción chamadas empresa e que están sistemáticamente sendo chuchados o sangue deles e os seus traballadores por esa oligarquía financeira que Sousa Santos definiu como castigo financeiro en toda a razón do mundo. Mientras que vivimos, viven primordialmente o seu traballo e non integrada polos parásitos sociais que escuchan o sangue e as enerxías. Unha maneira social espoliada pola voracidade delincuente dunha fascistoide oligarquía financeira, dunha plutocracia cosmopolista, que hoxe está constituído no auténtico e único poder político na sombra dos que todos os gobernos inclusive a Merkel, a Caixina Merkel son simples títeres e monifacios de esperpento non fan máis que transmitir as ordes que lles dan e naturalmente as ordes son chucharlle o sangue a cidadanía para tentar manter os seus lucros especulativos o momento en que se esmorra a vaca de que van vivir como decía unha diputada de Esquerra Republicana de Cataluña ainda onte aquella, uh, aquella, para, aquella alegoría do burro, do home que tentou aprender de o burro a vivir sin comer, e cando o burro xa estaba a pique de ter aprendido naturalmente morrer. Pois nós non imos ser o burro que morra, senón que ximos imos ser a cidadanía que vote dos seus cubículos a toda esa oligarquía plutocrática, a todos esos nazis necios que os necesitan los años. Tenemos que seguir exemplos que se ven en Latinoamérica. Tenemos que aprender das experiencias. Hoxe, as novas formas de estado de constitución como a ecuatoriana que incluso incluye por primeira vez os dereitos da natureza e da terra na Constitución ecuatoriana, como a Constitución boliviana que reconoce e establece a pluralidade nacional de Bolivia, un Estado onde a maioría, que era naturalmente de pueblos originarios, os quechos e sobre todo os aymanas en Bolivia, non eran realmente ciudadanos, só os criollos. Movimientos xurdidos en loitas específicas por problemas concretos, como pode ser aquí a loita dos labregos onde a fumigación das florestas de eucalipto por chamar de florestas e a morte das abellas ou a loita dos que as comunidades de montes que loitan para unha nova reforma de reordenación das masas forestais que acabe con darse os incendios se realmente estivesen a intentar reducir o custe das institucións a parte do primeiro que podían facer era marcharse porque o custo de manera as institucións que están ganhando millóns a facer todo o contrario que establece o Estatuto da IFA, excluir o país. Fora de aí! É o primeiro que podían facer. A parte de isto, se queren reducir escanos, que simultaneamente supriman a lei de dons e que, por lo tanto, se acepta un sistema electoral de proporcionalidad simple e directa, de maneira que absolutamente todos os votos en proporción a cifra de votos se traduzan en escano, en que supriman ese mínimo 5% e no utilizan votos. Eles queren ir como a raposa a Cuba, queren renovar los apañados, queren cortar todos os parlamentos, aos que non fechamos aparatos mediático-electorais e mercadotecnias que sirven para difundir tóxico para lanzar a mancheas estupefaciente contra a ciudadanía máis desinformada. Había que recordarles aquelo que dixo Castelao nunha ocasión, dúas cousas. Aquelo que Castelao dixera cando antes de comenzar a República, na fase aquela de transición entre a dictadura de Primo de Ribeiro, que foi logo a Primeira República, e falabase dos políticos de antes dos políticos de agora, un xornalista preguntoulle a Daniel e vostede é dos políticos de antes ou dos políticos de agora? E o Castelao contestou, non señor, non, eu soño dos de despois. E a segunda cousa, que cando lle preguntaban por que non empregaban máis métodos de propaganda, naturalmente o Partido Galeguista non tiña os fondos que tiña Ceda, por exemplo, naturalmente. El dicía, eu non teño vocación de estupefaciente, nos temos vocación de ser o antídoto contra o estupefaciente, e o primeiro que poden facer é discarse aí antes de que o votemos fora con un exército de fungueiristas, cortar alcoholitos que facemos un poquito, que pelos, facerles puntas, remontarles diante de San Caetano. Cercamos San Caetano, rodeamos, hacemos unha sentada indefinida e este curso como ratos das alcantarillas, como ratos da organización Ben sabemos todas e todos nós que nós non nos deixamos asustar nin intimidar polas súas bravatas. Non nos deixamos ni siquiera asustar e intimidar pola catástrofe que están a provocar que hemos pagar nós mentras non deamos votado do goberno do Estado e non deamos con todos os povos e cidades de Europa empezado a construir a Europa social dos povos e das cidades e acabar con esa Unión Europea que é un cárcere castiano un castelo castiano que vota fora de aos que veñen do sur con emigrantes que afogan as aulas mentras que eles paseanse nos seus corredores tenebroso. Pero compre que pagamos o traballo didáctico e pedagóxico coa ciudadanía, da aprendizaxe dunha nova cultura política, e que pasa por erradicar o medo. Son eles os que teñen medo. El señor de los hilillos está asustadísimo. Nin siquiera foi capaz de acudir ás Cortes á última sesión só foi para votar. Agochouse na Moncloa, só foi a montar, a votar. Esquece aquelo que todos os paisanos souberon sempre, que cando hai canceibos no monte ou nas eiras, e non o coñecen aún, o peor que podes facer é darlles a eh, entender, manifestar que sintes medo, porque entón seguro que se che botan a gorxa. E é o que lle vai pasar a Rajoy os cidadáns si prospera esa iniciativa que está xa circulando en internet a ámbito de todo o Estado para o 25 de setembro facer unha concentración en Madrid e rodear as cortes con unha sentada hasta que limita o goberno e se informan as cortes. Entón, tenemos que hacer convenio comunitario a para que nos hagan la medidas de los Tenemos que autodeterminar e cada vez que non nos autoorganizamos na diversidade ideológica que hoxe existe, sobre todo, de lecturas do proxecto estratégico nacionalismo dentro do propio nacionalismo da esquerda, cada vez que facemos iso estamos exercendo a autodeterminación. E temos, por tanto, que ser capaces de exercer a nosa soberanía moito antes de que non a transmitan ou se declarada por un referendo. Temos que exercer a soberanía, por exemplo, organizando a movilización para asaltar pacíficamente, cívicamente, San Caetano, sin agarrar a que o pagan nas Cortes do Estado. E eu, en nome da nova, exhorto as outras organizacións políticas existentes no ámbito do nacionalismo e da esquerda, do centro-esquerda para a esquerda, e mesmo as organizacións de ámbito estatal que asuman o dereito de autodeterminación tal como nos entendemos e, polo tanto, o dereito de autodeterminación do povo galego, exhortas a que se ilvanen e que entre todos fagamos accións conxuntas que efectivamente acaben con este régimen para empezar o nivel de propia autonomía que ser, insisto, unha alternativa forxada no seu da sociedade civil, pola cidadanía en marcha como protagonista, participativa e organizada, e proxectada e catapultada na sociedade política, insisto, nos términos de xe A formulación política dese movimento ten que ser a súa expresión, simplemente, e a súa organización política só pode ser a súa ferramenta. Non pode entrarse nun proceso que invirta os términos e que resulte que acabamos no partido guía, no partido tractor, e que o de a baixo dice aos cidadáns olles consulta ao sumo se lles parece ben ou malo que decide a cúpula. Eso é a inversión da democracia e ademais é a morte do proceso porque eso vai esmorecer o florecemento inicial da participación cívica, criativa e como socialista. E ten que ser unha alternativa para a longa duración. Non pode ser un trebello circunstancial para ninguna conxuntura política institucional de circunstancia. É evidente que aínda sin o marco da autonomía se convocan eleccións ao Parlamento de Cartón do hórreo que realmente se reduce moito que haberá un hórreo sin máis e entón podemos sacarnos a todos xa polos pescozo si se convocan eleccións hai que estar en condicións e hai que estar en condicións de que xa teñamos logrado unha masa suficiente no movimento cívico para que sexa ben capaz de voltar de San Caetano a estes actuais inquilinos. Pero, Este proxecto nace e esta organización nova nace para a longa duración. Por qué? Por algo moi simple. Porque estamos convencidos de que, aínda que se gañen eleccións das actuais institucións políticas, dificilmente se pode facer outra cousa que votar aos que están, pero dificilmente darlle a volta polo forro ao que está acontecendo e as liñas que siguen. Podese frear o proceso, non se pode mudar. compre orientar todo este proceso para una nueva creva democrática con segunda restauración borbónica Una creva democrática con regime partido los de la Constitución que está a sin peso. imperio es lo que significa por lo tanto esta primera fase la andaina encaminada con una creva democrática que require unha moi lúcida estrategia de alianzas a nivel de Estado para accións común sin perda do proxecto específico de cada quen e da nosa identidade esa primeira fase esa fase non é máis que a primeira etapa dun novo ciclo político e histórico estamos ao remate de un insisto nisto, díxeno moitas veces durante estes meses ao longo e ancho da nosa nación quero repetir hoxe aquí estamos ao remate dun ciclo histórico do réxime político nacido do fraude da transición. Estamos ao remate dun ciclo histórico da Unión Europea que vai cair escachizada precisamente pola teimudez absolutamente pitoña dos propios poderes que intentan xincharnos o sangue que acabarán derrubándose eles sós e estamos ao final dun ciclo histórico por suposto no sistema mundo o final do ciclo de hexemonía yanqui, gringa, norteamericana como queirades decirlo que está a experienciar e que por eso xa se conduce nos conflitos a nivel internacional como se conducía cos gánster de Chicago o ben de protección, sino asasino dende Bin Laden, que o liquearon así, ata Libia, que pois pues, o que se pensa que regime e do señor Gaddafi o que non había dereito era o como pretexto para efectivamente cargarse todos os avances da sociedade libia e poñer ao povo libre na situación que está ahora e además como estamos a que estamos a comenzar un novo temos que estar moi consciente e a primeira etapa é a que nos debe conducir ao cambio do régimen político ao exercicio da nosa soberanía política para a independencia como povo, como nación galego, ao salto adiante para mudar as condicións nas que se poda facer, efectivamente, sí, unha política social para a maioria social, de protección da maioría social, de todo o que dixeron os rapaces e rapaces, que non vou repetir, é que sexa tamén a crema democrática co regime do Estado español. E para iso, evidentemente, o motor ten que estar na cidadanía, compre esa nova cultura política compre ese proceso de aprendizaxe democrática radical e auténtica, que compre a recuperación plena e a plena vixencia dos valores republicanos. Compre unha refundación republicana. Remato. Os métodos son moi variados sobre todo os métodos creados por todos os nosos ancestros, por os grandes movimentos do último século e medio, os movimentos revolucionarios de clase, a loita das clases sociales explotadas contra o capital e contra as oligarquías, os movimentos para os delitos cívicos como o movimento dos negros americanos ou como o movimento dos povos originarios, os movimentos indigenistas en Latinoamérica, en Asia e en África. Eh, o movimento da coordinación, artellamento da serie de líneas de combate a movimentos sociais para establecer, criar, construir unha ferramenta que producise realmente un cambio de réxime político. Remato de verdad dicindovos que estamos nun momento que xa é a hora a hora de recuperarmos o protagonismo como povo e como cidadáns é a hora da cidadanía exercente é a hora da soberanía popular é a hora da reconquista dos dereitos e liberdades cívicas e políticas e nacionais é a hora da rebelión cívica da insumisión da desobediencia cívica organizada como povo e como motor da emancipación é a hora dunha creva democrática é a hora la República, la primera República Galera, que tenga que hacer de alianza con la Loma. ¡Viva la Loma! ¡Viva Pablo Galero, ¡Viva la lista! ¡Sede! ¡Soberana! ¡Popular! ¡Muchas gracias!